gente, suave. Não sei se esse vídeo aqui eu vou postar, vou postar o outro de ranked que eu gravei. Mas de qualquer jeito, desculpa pela falta de vídeo, tudo que vocês sabem. Agora eu posso fazer isso também, que é Natal. Tô meio, meio devagarinho pra jogar o jogo, não sinto saudade nenhuma de jogar vídeo Às vezes que eu joguei fora do vídeo não foi legal, deixar só o pessoal entrar na partida. O Hypixel, mano, percebi que ele meteu o louro. Isso dá muito ferro pra todo mundo. O mapa agora é ferro pra cacete. Falta TV. Mas não é possível esse jogo. Porra, mas quem mandou tu ficar aí, velho? O que tá acontecendo, velho? Mas, ô, oh, caralho. Eu podia ter jogado o cara no void. Para de me atrapalhar. Cacete, velho. Como? Pro... Não tem como enfrentar um pro. Olha esse. Olha o cabelo. Vai se fuder, tá? Merda. É isso que eu precisava, era né? desses caras tipo assim, mano. Esse mapa não tá no mancha? Ah, não tá. Porra, tem um mapa igualzinho. sacana, cama, foi de beijo esse cara não vai... Esse cara vai tentar quebrar uma... Ih, mano... Se ferrou. Pronto, nunca vou usar speed, mas ainda assim... É um nível de habilidade muito grande, velho. Nível, é tipo, de habilidade muito grande que a gente não consegue compreender, velho. obrigado tá ligado? Que meu estratégia... forte de armadura assim. Melhor daqui não é divertido, mano. Uma proteção fortificada, que é demais. Que... Que? Cara maluco, que droga, mano. Fugiu, fugiu. Tá ah, porra, me irritou através da parede. É nem fudendo, nem fudendo. Otário, dá pra quebrar de boa, vou matar ele colocar um jeito. Mas nem pulo aqui, tio. Pulo aqui. Eu sei que você é coisa forte, mano. Você tá me dando medo. Matei! Pô, matei o cara mais forte que eu. Cara, posso continuar a partida sem dor de cabeça. Aquilo podia ter custado minha partida. Isso que, isso que vale. Mano, apenas um update aí na minha situação da vida. Mano, vai se f... 3, 2, 3, 2, que isso ajuda pra sincronizar. Para de chorar, pô. Entra no chat ali reclamando. Mas para de reclamar, velho. Só eu posso fazer isso, mano. Ó o Joaquim. Vai ser brasileiro, mano. Tá car... Tá caralho, Joaquim. Joaquim não tá pro bem, não, mano. Será que eu tento fazer uma traquinagem? Traquinagem muito maligna do mal? Os caras estão discutindo no chat. Como eu sou maluco, se eu vou pros dois. Tá, beleza. Se eu vou pros dois, eu vou pegar... Tem que pegar a careta de diamante, né? Pegar race e careta de diamante. Sou muito bom. Ei, rapaz. Não, não, não, não. Perdeu tudo. Mas eu ritei ele, velho. Eu ritei ele. Pelo menos ele perdeu as coisas. Não vai com as minhas coisas pra lugar nenhum, mas eu tô muito. O que, faz agora, gente? A gente pega... pega essa maçã. Por algum motivo agora eu tô com a música do Zephyr na cabeça, aquela abertura dele. Uma música boa. Ai, ver. Vai é cair Void. Boa, ele desconectou. Por favor, velho, não vai pra mim. Não vai, mano. O cara é uma final, velho. Vou deixar colocar bem fortinho. O mundo quer que eu ganhe. O cara comprou a trap do Mush representando o Brasil. Esse cara representa o nosso Brasil, minha gente. Vocês que não vê, representando nossa pátria. E sim, GG. E assim que eu vos deixo. Ai, caralho. Caralho, que susto, mano. Minha hora. Chega. Chega. Não aguento mais, velho. Jogando outro servidor, outro modo. É isso. Amo vocês. Obrigado pelos 500 inscritos. Amém. Amém. É nóis, mano. Gosto muito de vocês. Durmam bem.